يظن سوف المعادي أنه صياد ما الذي سيفعله عندما يشعر بوجودي في أعقابه؟ لا تبقى عدو واحد قتلي فلننسفهم نسفاً اقتلوا الجميع تم نشر الساتر قتلت سكايا المعادية جرم إعاقة عملهم تمت إعاقة العدو أعيد التلقيم أحدهم في منطقة تولد المدافعين هنا maybe behind I'm not sure هنا عدو واحد وجاب شأن مثيرا للشفقة أعيد التلقيم سأحقق الهدف المنتظر مني أعيد التلقيم Guys, go be now, I think. ظلال متحركة أعيد التلقيم can't hear me, please. حشرة ماذا عن السبايك لدينا؟ سقطت السبايك في A لأجلك أعيد التلقيم Buddha, I've been welcomed. Alles Breikunde. What would you like, Raina? كريستاين لن يفلت أحد كان قلب إعادة الضبط يحترس سوف تخفيكم Sage, by the way, it was my body, not an enemy. Next time, don't shoot me. سأنتزع النور من أعينهم البشر الثابرة رصد هدف في A عذرا سيخافون لن تروا شيئا لقد اقتفيت أثركم عدو واحد رصد عدو آخر لاعب باق Go inside. She's going to defuse. run. يحق لك التباهي إذا حققت أول عملية قتل لهم تم نشر الذاكرة ابتعدوا عن طريقي هيا إلى الكرام لا مهرب مني لاعب باق حان الوقت لادخار الدعم طيب ظلال متحركة قضيت عليك رصد عدو في بي هنا هنا انتهى المزاح سأقضي عليك تبقى عدو واحد قتلى جاري تفعيل طور القتل هذه دعابه فطول القتل مفعل دائما لا تقلقوا سأمنعهم من إثارة الفوضى أصحاب الرؤية سبايك شاردوا علي أعيد التنقيب هنا شارد لم يقم هنا آخر لاعب باق تبقى عدو واحد ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام السبايك هنا سوف أصبح كابوسهم لقد اقتفيت أثركم هنا Uma, you have this stand. تبقت ثلاثون ثانية رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه نشر الذاكرة أعيد التلطيف هنا انتهى المزاح سأقضي عليك أعيد التلطيم سقطت السبايك في بي Maybe next time you should try to come to the site with me and not camp on mid. Thanks. رصد عدو في بي Um, Oma. We are at B side. تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية رصد عدو تقلق آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها أهناك من يشتري هذه؟ شكراً flashes. Omen plan. You have all. gone into واحد الشفقة رصد عدو في إيه؟ لن يفلت أحد سأريكم قنبلة يدوية تعديل الجبهات ما يجب إنجازه فاز المدافعون